Mas ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo o torna um corrompido Será que isso aconteceu comigo? O meu motivo pra puxar o gatilho tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que ninguém vai se importar Se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões nesse mundão que minha ainda medo do que eu penso quando eu tô sozinho Milhões de paranoias sem razão Acho que meu pensamento é meu inimigo Eu tenho desconfiado das pessoas Sempre duvidando das suas reais intenções Quantas pessoas eu julgava boas E hoje em dia tenho nojo das suas opiniões Meu Deus, qual é o problema da tela? Eu abro o meu celular, volta a sair sangue da tela Ninguém liga pra fazer o bem mais A gente só liga pra filtros e redes sociais Só rivais sem aliados A gente cuida da vida dos outros do jeito errado Ninguém liga pra saber como cê tem passado Só ligam pra poder falar mal do seu passado E eu lembro de ser só um menino Muito antes de depressão ou ansiedade Pedindo pra que as lágrimas fossem sorrisos Só me esqueci de pedir pra que os sorrisos fossem de verdade Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo puxar o gatilho Tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que ninguém vai se importar se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões desse mundão dentro de mim Ainda me sinto sozinho Eu acho que escondido na minha voz existe um grito de socorro Você consegue ouvir O que será que você sentiria se soubesse que eu me joguei do vale do céu?